يوم العالمي للمرأة عيد الأم تيتم غير للحقوق توفر نفس المسائل نكلين سولار نتاعنا نسول يخوف نواضو سول غور تهديد سول غور تهميش سول غور الإقصاء نكون ذاك ذاك وانتخد حقا لاستينين وانتخ لاستينين متشرد ناس عسكان المدني حق نتسر امان صحه تشغيل شرط المسائل غادي نسال الطلب ناناك متشردين ايتيام هي متشغل مشغبين حق غادي نفتر لله تعالى ولا ندير لكن نغير غور مغيدان عامين وسبع شهور هيا الحق غادي نفتر نيساون كل داكشي حق مشروعي لحقنا والما داختي شان كنا مغور ما كما يقول كل مغور اللي كان المسؤوليه الهمت هذيك الطلبه داعي فوكو الشركه تلا غور وستين تخدم الشركه في الزايد وراح هكا التلوث لحباسين اي غور جبر كنا الشركه ما نجي من ايميدر يعني غير نجي من ايميدر غير البلاكا ولا كايني إبراني نتيج كل شيء عمرنا ذيك ضمن طلاب الحق غير مشروعي نرى كل شيء حقنيس نوا الدستور اسلي 95% كون في صوتني عامل الدستور 95% يا نصوتي الدستور دغيك نرى الحق نغيد نرى مشغول نغير لا الحق نرى داختيشين رغور نغير لا دانتيري ما سننا ما صور نتفارس غنغور لا الحق ايوا تتخيل نتطالب محمد السادس تنصر ربي لديش نتطالب وانت تيدو اين كان الحق نغدا اختيش انا وري كان الحق نغ هادو نريو لكل اون الحق اون الحق حق مشروع ما تكون لي تون هنا لا قرون الحق ما يدختيش انا نوري ليه المهم الاقصى الاقصى نسولك الاقصى والتهميش لان هذا الترك هذا قرن فوق الاقصاء والتهميش لا قرن نقرضوا السوق شحال نقول انا غيستاسين طون غيستاسين وسكواس دغيا كنرى الحقنا نرى يمان نرى تسينا غمان نرى الصحه نرى التشغيل دغيك نرى نصيبنا غير الفضه